цвете чаемухи Распускалась пышная сирень, Радовалась мое утром солнышко, Без сомнений был прекрасный день. И кружили в ароматном саду, лапает Майские жуки вокруг берез Утопали в море пышной красоте Свежий трав, цветов, янтарных роз Майским утром полыхал рассвет рассвет над городом, над нашим. Цвет сирени и черему цвет. Нам приветливо от счастья машу. Майским утром полыхал рассвет. Был рассвет над городом, над нашим. Цвет сирени и черемух цвет. Нам приветливо от счастья машу. Так чего прекрасен ароматный цвет все цветет весной. Белым цветом ароматным полон свет. Все природа отдает службой. Расплескался в белом цвете на заре. хромает по весне. Вот такой весною Божий рай. Майским утром полыхал рассвет, Плыл рассвет над городом, над нашим. Вслед и черемук цвет Нам приветливо от счастья машу. Майским утром полыхал рассвет, Плыл рассвет над городом, над нашим. Здесь я приветливо от счастья ношу. Майским утром полыхал рассвет, Плыл рассвет над городом, над нашим. приветливо от счастья машу.